Oh, nampak perbedaan Okey, tengok sini balik. Tengok sini balik. Cuba tengok. Hmm. Okey, menung. Okey. Lama-lama sikit tengok sini. Hmm. Okey, lama sikit. Tengok depan sana. Selamat Relax aja video, relax aja. Lah. Ya, memang panas. Kalau salji dah tahu lah. mambo dakika Sasa right Yo. Yo, yo, yo. ya mas. Jalannya lurus ya, sekali satu jam kapalnya. Terakhir setengah jam. Silang ya. Jangan buka jangan digigit pokoknya. Kok cari-cari. Eh, Awin, nasa tulis ito. Nakasong Ini, Maka. sama-sama kita jalan. Terima kasih.